mchezo wetu wa kwanza wa nusu fainali wa kombe la shirikisho la CAF. Je, kuna namna ukishafika hatua hizo, yani ukiwa unazungumza yani si unaonaje? Yani ngoja nirudie, tarehe kumi mwezi wa tano Yanga Afrika tunakwenda kucheza nusu fainali ya kombe la shirikisho la CAF. Kuna raha hiyo? yaani hauna haraka afisa habari wa nusu finali unatulia hivyo, unaelewa eh, vitu vya nusu finali hivyo. Kwa hiyo huu utakuwa mchezo wetu wa kwanza wa nyumbani. Mchezo wetu wa pili ni tarehe kumi na saba mwezi wa tano utapigwa kwa Madiba, Afrika Kusini, tarehe kumi nyumbani, tarehe kumi na saba inshallah tunacheza ugenini. Hapa sasa tuelewane vizuri, ndugu zanguni. Sisi Young Africans, hii ndiyo mara yetu ya kwanza kwenye historia ya klabu yetu kufika hatua ya nusu fainali ya CAF. Ni jambo ambalo limetokea kwenye kizazi hichi ambacho mimi nakiita ni kizazi cha dhahabu. Unajua, si kwamba huko nyuma Yanga ilikuwa haina watu, Yanga ilikuwa na watu, ina struggle kutafuta hii nafasi lakini kipindi hichi Mwenyezi Mungu amekichagua maalum kutupia sisi hiyo baraka ya kuiona timu yetu kwenye hatua ya nusu fainali. Na kwa mtu ambaye labda ni mgeni wa mpira, nusu fainali maana yake timu nne tu za mwisho kwenye hayo mashindano. Kwa sisi Mwenyezi Mungu ametugia baraka, tumeingia hatua ya nusu fainali. Najua mpokea message nyingi sana, watu wanaambia tiketi zianze kuuzwa mapema yana mashabiki wa Yanga wamejaa pale, bonge moja la vibe, wananipa mapema. Maana yake ni kwamba hii ni experience ambayo kila mtu anataka aishuhudie, na pengine hii sio kwa Yanga peke yao, Watanzania pia ambao hawajai kuona mechi za semi final za CAF. Kwa ni, ni, ni, ni experience ambayo kila mtu anaitamani. Tukasema mchezo nyumbani tarehe kumi, tunaamini kabisa mashabiki wetu wa Young Africans Tanzania hii na nchi za jirani, kwa sababu sisi tunawakilisha East and Central Africa. Kwa maana yake mashabiki waliokuwa Kenya, Burundi, Uganda, siu Kongo, watakuja Benjamin Mkapa kupata ladha ya semi final. Lakini tuna mchezo wetu tarehe 17 wa ugenini South Africa kwa Madiba, ambao mchezo huu ukijumlisha na matokeo ya nyumbani tutakuwa tumequalify kwenda final. Sasa hii experience ya semi final hii hii experience hii ya semi final hii, ndugu zanguni, kama Young Africans tumetengeneza kwa kizungu ni opportunity, kwa Kiswahili ni, ni fursa ya mashabiki wetu kusafiri na Young Africans kwenda Afrika Kusini kushuhudia mchezo wa marudiano kwa Madiba, mchezo wa nusu fainali ya CAF, mchezo wa marudiano kwa Mkapa tutakwenda. Hili mchezo wa marudiano, hiyo experience ambayo utaipata kusafiri kutoka nchini wako Kwe, na hiyo kusafiri, msafiri pamoja na, na, na timu ujue, yaani unasafiri pamoja na wachezaji wako ambao pengine unaonao kwa mbali tu pale Benjamin Mkapa, utasafiri nao pamoja hapa, ndege moja, maele hapa, we hapa ni mwendo wa kutetema tu huko angani, sio Mtwara she, angani Madiba huko Aziziki hapa, wewe hapa, Mwamnyeto hapa, wewe hapa. Hiyo ni experience ambayo naamini kila shabiki wa mchezo wa mpira wa miguu anaitamani kuipata kutoka kwa timu yake, na sisi Young Africans, timu ya wananchi, tukasema tutengeneze hii fursa kwa mashabiki wetu kusafiri pamoja na timu yao kwenda pamoja, itakapolala Yanga nao umelala. Yaani tutafikia hoteli ya hadhi nyota tano, na wewe utalala hapo hapo. Atakachokula engineer Hersi, na wewe una kila hicho hicho. Ukienda kwenye swimming nikatupap, na wewe unakuja bwana afisa habari kadive na mimi na nusu fainali ya kafu kila ambacho wewe unakisoma una umekimtandao umefanyaje siku hiyo practice hivi na timu yako. Sio, mnaelewa ndugu zangu waandishi wa habari? Yaani unakuwa shabiki wa Yanga, umesubiri miaka na miaka timu yako iende nusu fainali ya CAF, alafu inafika moment timu ina qualify, timu inakutengenezea opportunity, usafiri nayo na hapo nimezungumzia swim, naona Nasa anaangalia kula pia, takachokula nayo unakula. Unajua hoteli za five stars haupakuliwi, unapakua, sababu ni buffet. Unaelewa? Eh? Na sheria ya buffet hautakiwi kufakamia. Rule namba moja ya buffet, unapita kwanza, unapanga lineup yako. Unaelewa? Eh? Ukiwa unafakamia, maana yake utajaza sambusa nne, miogo mitatu, maboga, umeshashiba. Huko mbele na kwenye kuku huwezi. Kwa hiyo una pass, pap, unapata lineup. Okay, ni kiduli naanza na kuku paja, nakuja kwenye mshikaki pale, unakuwa lineup. Kwa hiyo hiyo experience jamani Young Africans chini ya uongozi huu bora kabisa kwenye historia ya klabu hii, rais wetu Engineer Hersi Said, makamu wetu Arafat Haji na wajumbe wetu wa kamati ya utendaji. Hawa ni viongozi bora kuwahi kutokea kwenye klabu hii, na katika vitu Young Africans tulipatia sisi wanachama ni siku tuliopiga kura kumweka madarakani Engineer Said, tuliopiga kura kumchagua Arafat Haji kuwa makamu wa rais na tukapiga kura kuchagua wajumbe wetu wa kamati ya utendaji. Hawa watu wametuheshimisha, wametupa kile ambacho tulikuwa nakitafuta kwa miaka yote, lakini wakasema tusiishie hapo, tuchukue pia na mashabiki wetu twende nao kwa Madiba wakafurahie hii experience ya semi final. Si jambo dogo ndugu zanguni, halitokei, ni mara chache inatokea kwenye maisha yetu. Sasa uongozi ukaandaa hiyo opportunity lakini Yanga ina mashabiki karibia milioni 30 nchi wengi kweli kweli. Tukichukuana wote tukaenda kwa Madiba, maana yake tena ile nchi sio Madiba, ile nchi ni jamhuri ya Yanga, kwa maana yake hatuwezi kwenda wote. Kwa tukatengeneza fursa ambayo watu watashindana kupata hizo nafasi za kwenda, unaelewa? Eh? Tumetengeneza fursa ambayo watu watashindana kupata nafasi ya kwenda kwa Madiba, na ndio slogan yetu inasema twenzetu kwa Madiba. Uongozi wa Young Africans unataka kuchukua mashabiki kumi wa Yanga kuongozana nao kwenye safari hii kwenda kwa Madiba, kumi ambao hawa watakuwa mabalozi wa mashabiki wetu ambao watabakia hapa. Hawa watapata lifetime experience ya, ya mpira wa miguu akiwa na klabu yao. Unaamka asubuhi airport kwa Madiba training, unarudi umekula, swimming, mrudi kulala, kesho enda kwenye mechi. Si jambo dogo jamani.